urahawe ikaze muri uno mwanya kugira ngo usangire nanjye ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi gifise umutwe uvuga ngo mbega n'igiki wokora kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira mbega ni wokora kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira dusenge mwami yesu mutanga bugingo ni wewe ushobora byose kandi ni wewe ushobora kutugira nk'uko ugomba kandi tukabaho tunezerewe dufise ibyizigiro icigwa tugiye kwiga kitubwira ati mbega n'igiti twokora kugira ngo dushobore kuba abatunzi b'ibihe bidashira mwami duhishurira icyo ijambo ryawe rivuga mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mbega n'igiki wokora mugenzi kugira ngo ushobore kuba umutunzi w'ibihe bidashira iyo turi ko turavuga rino jambo umutunzi hari amajambo menshi acaza mu mitwe yacu aburahamu sekuruza w'abizera bose yari umuntu imana yari yarahezagije ubutunzi bwa hano ku inosi yari afise amasho inka intama impene n'ibindi bikoko byinshi yari afise abakozi benshi kandi imana yari yaramuhezagiye mu buryo budasanzwe mbere aha twovuga benshi muri bibiliya ariko kandi igihe yesu yahura n'umusore w'umutunzi iyumvire nawe yesu we yaciye amubwira ngo genda ushore ibyo ufise byose ubigaburire aboro maze nuheza kubigaburira aboro uce uza ugurikire icigwa cy'uyu munsi kivuga ngo ni gute twoba abatunzi b'ibihe bidashira muri kahise k'igihugu cyacu abarundi bo mu gihe cya kera basenga ibigirwamana basenga ibintu by'ibintazi nk'ibindi bihugu byose byari butuye ku isi mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari hari agahengekerezo kubera yuko bobo batora umuntu maze uyu muntu bakamugira umuhuza wabo n'imana bari bizigiye yuko hari ikindi kintu kimukoresha atari we kubera yuko mu kumusenga bamutuma ngo agende kubavugira ku mana icyo bari babuze gusa bari babuze egisperiyanse no kumenya ukuntu babigenza yamara mu mahanga menshi adukikije hoho byari bibi gusumbya byo mwa kino gihe cyacu byo mwa kino gihugu cyacu abantu basenga ibuye abantu basenga igiti maze umuntu agafata nk'inkoko cyangwa inka akaba ariyo asenga nibyo bari bafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare bari bafise amasho bari bafise imirima ariko kandi bari bari mu nzira iberekeza mu guhona kubera yuko agakiza n'amahirwe y'ubutunzi bw'ibihe bidashira atabwo bari bafise kubera yuko ibyo bari bafise byose kubera yuko batari bwamenye imana y'ukuri bari abo gupfa nibyo bari abo gupfa abisirayeri bobo abayuda bobo bari bafise amahigwe hariya muri kuvayo igice cya cumi na kabiri hamwe n'igice cya mirongo itatu abahebura igitabo cy'abarewe hamwe n'igitabo cyo guharura no gusubira mu byagezwe batwereka yuko bano bayuda bobo bano bana ba aburahamu bobo bo mu buryo bw'umubiri bari bafise amahirwe adasanzwe kubera yuko bobo bashobora gutanga ikimazi mu byo batunze kugira ngo bashobore kwemerwa n'imana babarirwa ibyaha amaraso y'inzirakarengane amaraso y'ikibazi kitagira agasembwa mwagazi nta mutagira agasembwa wategereza gusese gusesererwa amaraso kugira ngo bano bantu bakire maze gutyo bakaba bagahabwa amahirwe yo kuzobaho ibihe bidashira ku isi nta bundi butunzi twavuga buhoraho kubera yuko ufise amamiliyoni n'amamiliyoni maze bakakubwira ati turaguha amamiliyaridi n'amamiliyaridi ariko uzomaraho imyaka cumi ucupfa ntacyo byoba bikumariye uburuhiro turatunga tukagura za modoka hamwe n'ibindi ariko tugapfa bikaribwa n'abasigaye kwitwa umunyabyaha maze uburuhiro ukazopfa urupfu rw'ibihe bidashira ntaho wogira za makururane nta butunzi bw'ibihe bidashira wari kubufise abisirayeri bobo bari bafise amahirwe kubera yuko n'umukene wa nyarucari yari afise amahirwe yo kwiruka inyuma y'inyoni akirukanga yewe inyuma y'inyoni maze yamara kuyifata akagenda abitangira igitambo ciwe ibyaha byiwe bigafutwa bikibagiranwa akaboneka imbere y'imana nk'utunganye agahabwa amahirwe yo kuzohabwa ubuzima budahera nibwo butunzi uyu munsi turi turavuga yamara twebwe n'ayandi moko yose twari abo gupfa twari abo gucirirwa kwiteka ibyacu ntibizokongere kwibukwa ukundi amahigwe dufise abaheburayo igice cy'icumi abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa gatatu gushyika kane hamwe n'abikorosayi igice cya kabiri umurongo wa cumi n'indwi hari amashyamba adasanzwe hazatubwira ngo ibyo byari igitutu cy'ibyari bigiriye kuza imana yari yashyizeho buno bwoko bw'abisirayeli kugira ngo butegure inzira yikirizwamwo ry'isi yose isezerano imana yari yahaye aburahamu yamubwiye ati aburahamu raba ku ijuru reba ziriya nyenyeri ukuntu zingana ziharure aburahamu aratangura araharura iya mbere araharura iya kabiri araharura iya gatatu imana iramubwira ati harura araharura biramusoba ziramunanira maze imana iramubwira ngo Abrahamu urubyaro rwawe niko ruzungana igitabo cy'itanguriro kirabitwereka neza urubyaro rwawe niko ruzongana imana kandi yongera imujyana ku musenyi wo ku kiyaga iramubwira ati aburahamu raba ugiye musenyi wo ku kiyaga harura aburahamu arahara urutete rwa mbere niba yarabishoboye imana ngo ukunaniwe no guharura urabona ukuntu uyu musenyi wo ku kiyaga ungana niko n'urubyaro rwawe ruzongana imana ibimubwira ibimusezeraniye ibicishije mu isezerano itabicishije mu buryo bw'umubiri ni kuvuga imana ntiyariko iramubwira abazomukoboka ko gusaba mu buryo bw'umubiri ariko kandi imana yo yariko iramubwira n'abazomukomoka ko mu buryo bw'imhemu rero hano mwa kino gitabo cy'abaheburayi igice cyicumi umurongo wa gatatu gushika kane hamwe kandi n'abakorosayi igice cya kabiri umurongo waho wa cumi n'indwi hari amajyamba arasanzwe avuga ngo ibi byose byo gutanga ibimazi ku bisirayeri ibi byo gusesa amaraso y'ikimazi gitangira agaserwa ahubwo twabibonye biboneka hariya muri kuva igice cya cumi na kabiri byari igitutu cy'ikimazi gikuru cyari kigiye kuza hano mu baheburayi igice cy'icumi umurongo wa gatanu herekana neza yuko ikimazi cya originale ntategereza gutanga amaraso y'inzirakarengane y'umubiri w'umuntu kugira ngo abantu bakire none bibiliya yerekana gute mwari no somo ivuga yuko kubera yuko abisirayeli kiramwaka kiri uko bacumuye byabasaba gusesa amaraso y'inzirakarengane ariko kandi hari hakwiye gupfa ikimazi cya originale kigaseswa amaraso rimwe gusa kugira ngo abizera bose baze bahabwe ubugingo budashira iki kimazi cyategereza kumanikwa hejuru kugira ngo niyamara kumanikwa hejuru aze yikwegere ko bose abatuye ku isi bose eee eh, niko byagenze igihe umwami wacu yesu Kristo yari amaze gupfa akamanikwa hejuru hariya muri yohani igice cya gatatu umurongo waho wa cumi na gatanu gushikana cumi n'indwi havuga ngo nk'uko mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu bimubereye yuko yari akwiriye kumanikwa kugira ngo abamwizera bose ntibaze bapfe rubi ariko baze bahabwe ubugingo budashira kubw'urukundo imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira abarundi barayamaze ngo atagapfuye ntagakira niko abarundi bavuze ngo atagapfuye ntagakira hari hakenewe ikintu cy'agaciro hari hakenewe umutahe ukomeye kugira ngo njyewe nawe dushobore kwitwa abatunzi b'ibihe bidashira umutahe ukomeye wategerezwa guseswa ni yesu kirisito yohani igice cya cumi n'icyenda umurongo wa mirongo irindwi n'icyenda gushyika mirongo itatu uyu yesu yarapfuye apfa urupfu rubi urupfu rw'agashinyaguro urupfu rwatumye haba za nyamugigima urupfu rwatumye ibintu byahora bikorwa bidakorwa bituma abantu bose batuye ku isi bagira ubwoba ku buryo hari no mu minsi ya pasika pasika ntibayikora nk'uko byari bimenyerewe hmm. nyamara ntibabikoze uko gusa ahubwo byari byavuye ku kubera ikimazi cyahora gitanga uhereye kera gisigura ibya pasika cyari gihejeje gutangwa rimwe gusa ubutazosubira gutangwa ukundi mugenzi yesu yarapfuye nk'umukuru w'ibimazi byose byatangwa guhera kera ubu twese ntabwo kibereye yuko tugitanga ibimazi kubera yuko abisirayeli bobo batanga ibikoko ibinyene tubona ariko bino bikoko ntibyashobora gukuraho icaha definitivema ibi bihe bidashira ariko yesu kirisito wewe yarakuyeho ibyaha ibihe bidashira abantu bose bamwizera bafise ubugingo buhoraho hariya mu pawuro bucete yandikiye abikorinto igitabo cyiwe cya mbere igice cyiwe cya mbere yandikiye abikorinto igice cya gatanu umurongo w'indwi abandikira yuko kino kimazi cyatanzwe kugira ngo abantu dukugwe mu byaha ntidusubire kwitwa abanyabyaha ukundi kandi tutitwa abanyabyaha tuzoca duhabwa ubutunzi bukomeye nabwo ni kubaho ibihe bidashira iri ni ryo sezerano rikomeye ry'imana niho hariho ibyizigiro bikomeye yesu mu kurangiza amajambo yiwe igihe yari yazutse yagarutse kandi kubyibutsa abigishwa biwe hariya muri yohana hariya muri matayo igice cya mirongo irindwi n'umunani umurongo wa cumi n'icyenda gushyikana mirongo ibiri arababwira ati genda mwamamaze ibyo nababwiye byose yamara yari afise irindi sezero ridashira hariya muri Yohana igice cya cumi na kane uhereye ku murongo wa mbere arababwira ati poza ntimuhagarike imitima yanyu ntimutinye naho mukiri ku inosi naho tukiri ku inosi aho imbere akari imbere karahinda imbere hariho ibintu byiza cyane kubera yuko ngiye mu ijuru kwa data kubategurira aho muzoba nzogaruka byento vuba kubajyana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba maze mubane nanjye ibihe bidashira takwidoga takurira iri ni ryo sezerano dufise rikomeye iya niyo mahirwe akomeye dufise nibyo byizigiro mugenzi dufise bidasanzwe kubera yuko abizeye bose bategereza kuzohabwa igihugu gihora rica ibihe bidashira bategereza kuzohabwa ubugingo budashira haratanzwe umutahe ukomeye hategereza gutakara ikintu gikomeye kugira ngo jewe nawe dukire kugira ngo dushobore guhabwa ubutunzi bw'ibihe bidashira ubutunzi bw'ibihe bidashira tuvuga ngaha ni gukurwa muri uno muruho wa hano ku ino maze tukerekezwa mu bwami bw'imana mu ijoro umugenzi mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera amahirwe dufise ni uko abizera yesu kirisito bose haba abayuda n'abanyamahanga twese tuzoshika muri ubu bwami buhoraho ayandi mahirwe dufise ni uko icyaha kitazokwamaho ni kuvuga ngo tuvuze icyaha ntikizokwamaho ni kuvuga ibibi byose bizokugwaho urupfu ugutaka n'uburibwe byose iki gihe bizoba byarangiye ibi byose kugira ngo yesu abishike ko mugenzi nuko uyu munsi uhamagarirwa kuva mu byaha kubera yuko icyaha ntigizokwamaho yesu kirisito vuba agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka ni we wenyine azoshana n'icyaha ciwe yamara abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora n'icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu c'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi wakira ijambo ry'imana dusenge uhoraho mwami mutangabugingo wewe ushobora byose kandi utegeka bikaba mwami ndakwinginze ngo tegeka rino rijambo rigire ikimazi mu mitima y'uyu mwene data ari kubyumva hamwe n’umutima wanjye reba gushasha imitima yacu imbere y'uko uhegeje kudukiza indwara n'uburibwe bwo mu mutwe n'ibibazo dufise by'inosi duhe gutahura aya majambo y'ibyizigiro kandi uduhe kukwizera uduhe kukugira nyambere no guharanira kuzoshika mwabino byiza no kwa buno butunzi bw'ibihe bidashira mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi mu gihe wumviriza aya majambo adasanzwe birakwiye yuko utayigumiza ko nicyo gituma nk'umusabyi w'uhoraho uyu munsi ndaguhamagarira gukora partage hano hepfo kugira ngo buno butumwa ushobore kubushikana no kuri bagenzi bawe ushobora kandi gukanda hano mwa buno buryo ukagira jembe kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro hano hagati hariho akumba ka komantere ushobora kugakora ko kugira ngo ushobore kubaza ikibazo gutanga umutwaro cyane no kuvuga icyo kindi cyose ubona kibereye kugira ngo ubutumwa bushobore gushika kuri uwo wese kugira ngo abantu bose bakizwe intumbero y'imana ni iyi ni uko abantu bose dukizwa tukazora ngo ubwami bw'imana ikindi nacyo kugira ngo uzoshobore kuronka ikindi kiganiro gikurikira ugenda hariya kuri paje ku izina rya paje hejuru kugira ngo ushobore gukora ijembe ariko kandi hano hejuru barakwereka ukore abone abone kugira ngo ushobore kucucuroga ikindi kiganiro kizokurikira mu minsi iza vuba yesu akugirire neza aguhe umugisha kandi aguhe kukwizera kandi ushobora gukoresha n'uburyo bwa etware kugira ngo ugire icyo uterereye muri uno murimo dukorera yesu yesu akuha umugisha mugenzi kandi ugira ibihe byiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen